हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा आइए एक बार देखते हैं कि ये लूप कौन सा है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फाइल हमने सेव की है पाइथन की अब यहाँ पर हम वाइल लूप के बारे में देखेंगे ठीक है वाइल पर और भी वीडियोज आ चुकी हैं पहले भी और ये भी वीडियो वाइल लूप की ही है तो यहाँ पर एक वेरिएबल ए नाम से बना लेता हूँ ए में क्या स्टोर करा देता हूँ जीरो स्टोर करा देता हूं और एंटर कर देता हूं नीचे आ जाता हूं जैसे ही नीचे आएगा तो यहां पे लगा लेंगे वाइल लूप वाइल एक कीवर्ड है ठीक है और यहां पर मैं लिखता हूं ए अब ध्यान दीजिएगा ये लिख रहा हूं A is less than less than क्या लिखा लेस देन लिखा मैंने नाइन क्या लिखा नाइन ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा है मैंने A is less than nine ठीक है और यहां पर लगा दिया है कोलन कोलन लगा करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर A is equal to A plus one कर देते हैं ठीक है A is equal to A plus one अब यहां पर प्रिंट करवाता हूं क्या प्रिंट करवाता हूं मैं अपना नाम प्रिंट करवा लेता हूं लाइक ये लिखा मैंने सूरज सर ठीक है ये लिख दिया डबल कोट्स को क्लोज किया और यहां पर इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया यहां पर इसको रन करवाने की बारी है तो ये रन करवाते हैं पहले सेव करेंगे फिर हम रन करवाएंगे तो ऑलरेडी सेव कर रखा है तो देख सकते हैं कि सूरज सर हमने कितनी बार लिखा है एक बार लिखा है यहां पर देख सकते हैं एक ही बार लिखा है लेकिन लूप की मदद से इसे हम कई बार प्रिंट करा रहे हैं यानी कितनी बार प्रिंट करा रहे हैं यहां पर देखिए लेस देन इक्वल टू कर दिया है हमने लेस देन इक्वल टू यार ये पांच ये छह ये सात ये आठ ये नौ और ये दस दस बार प्रिंट हो रहा है ठीक है यानी जीरो से लेकर और नाइन तक कितना हुआ दस बार हुआ अगर मैं ये लेस देन रखता हूं इक्वल टू इक्वल्स टू हटा देता हूं तो ये नौ ही बार प्रिंट होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मैं इसको दोबारा से सेव करके रन करवाता हूं तो इस बार देखिए आप काउंट करेंगे तो one two three four five six seven eight nine nine time ही ये प्रिंट हो रहा है तो उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये वाइल लूप कैसे काम कर रहा है ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें thank you for watching this video